Saluton kai bonvenon al nia hodiaŭa Zamenhofa medito. Hodiau mi electis um, ehm, la vorto in de Zamenhof lau alia criterio nome. Hiero mi esis contactita de uh, fare de um, de grava ni diru amas comunici la um, programo en Nederlando kai oni volas interviui min por demandi ciu esperanto estas uh, morta au ciu estas vivanta linguo. Kai, oh, mi devas diri ke mi iom lazas respondi la sama in afero, kai pro tio mi sercis conforton en la vortoi de Zamenhof, cae mi trovis en la tractajo Essenso cae Estontezo Iaro 1900, uh, eh, interessan, interessan rimarcon, do mi lautlegos el pagio ducen naudec hoc de la originala vercaro. Quelcain vortoin, qui montras la fervoron de Zamenhof cifoie kai li attaccas homo in qui parolas sen empiria baso pri la afero de arta linguo li scribas an stata oblinde getadi in fraso in iru cae rigardo kai tiam vi vidos che ciu i viei vortoi esta simple sen cerimonia mensogado vi ec vidos ken effectivezzo lingvo arta, facte de longe iam existas, che homo del plei diversa in azio iam longe con la plei granda utilo por si usas cin, che eli unu alian comprenas bonege cae plei precise, ciel scribe, tiel anca obusce. Che homo e de ciui nazioi usas gin ciui tute egale. Gia iam tre ricia cae diversa aspe... aspeza, mm, ti esas uh, vi divers aspecta devas esti li, litera o diversa ne diversa speza diversa speza pardono kai diversa speza literaturo do mi relegos gia iam tra ricia diversa speza literaturo montros al vi tute o che ciui nuanzo e della homa penso kai sento povas esti esprimita in gi en la plebona maniero anstatau blinde babiladi diversan teorian sen sensajon iru ca rigardu la factoin la longe iam existanta e de ciui facile controleblain sen dubain kai ne mal confesseblain factoin ca tiam por vi restos nenia dubo per tio che ia i motivoi parolanta e contro la conduco de lingua arta in comunan usadon existas absolute neniai do mi volas cum mediti pri la forto de la factoi. En nia ni diru post vera epoco, kiel oni nomas gin, shainas che factoi ne plu existas, che factoi estas construagioi, cune? Ali oni consideras la veron relativa kai tio instigas homoin pensi che la relativezzo della vero dependas de la relativezzo della facto e se tio non estas la sama nivelo do la vero estas concludo el tirita post resonado sur la factoi. Sed se oni contestas la ni diru pravezzo la pravezzo de la facto e chi è la uh, ni diru basoi de la vero uh, cio cio ein eblas cio ne kai mi pensas che ni devas gardi la factoin char eh, sen empiria baso vera ni povas diri io nain kai lasta tempe shaina salmi che tio estas grava risco de nia epoko <sighs> no ni kun meditu pre tio kai mi pensas che tio ne nur valoras por esperanto sed por multai aferoi Do, ni ripetu la factoin, ni redonu la basoin al faculoi, patiense sed firme. Cai ni clopodu anca une lazigi troppo ripeti la sama in afero in tiom da foioi. Do, pro via atento, gis morgau, cae restas nur por diri, antauen, sen fine.